Ćao svima, danas pravimo slanu tortu sa slanom plazmom. Ono što nam je potrebno za ovu tortu je oko 250 g feta sira, jedna velika pavlaka, e, sir jedan tvrdi za rendanje, četiri kuvana jaja, jogurt, e, nekoliko kiselih krastavčića i ajvar. Pa sad možemo da počnemo. Prvo uzmemo fetu sir, malo je izdrobimo. I u to ubacimo pavlaku. Jednu veliku čitavu pavlaku, s obzirom da će ići tri fila. ravnomjerno prilike rasporedite ovaj film na tri dela. soy Carlos Teacher. drugim redom kašika je vara, bacim i mortadelu. Čisto malo da bude nešto drugačije. Tako da... Nakon toga ću da naredam sir. I torta može da se stavi u frižider. Ukoliko vam je ovo istorilo sa strane, Мам,